pessoal, a gente está saindo de Teresina agora, sentido a Fortaleza. A gente saiu um pouquinho tarde, estava um pouco cansado ontem. Aí a gente abasteceu já e rodamos 900 km ontem, hoje vai ser mais de boa. Aí quem está começando a direção hoje é Santa Motovlog Belém, querida amada. E depois a gente vai revezando aí. Deixa eu ver, acho que é direto. É. Ai. <laughs> Aí é uma rotatória aí só seguir. E aí galera, a gente parou aqui em Campos Alto, eu acho que não é. Né? Aqui no Piauí ainda. A gente deu uma esticada na costa, descansou a bunda e vamos agora fazer mais uma parada depois para almoçar. Um lugarinho bacana, no alto da serra. Muito boa pra parada, mas na água toda, descansar em coluna, branca, tudo. Até mais, vamos continuar na estrada. parar aqui para pegar a luva. <laughs> Perdi a luva, mas encontrei é a gorinha. Acabei de juntar aqui, por sorte caiu bem no meio. E aí não foi preciso. Deixa eu guardar no baú ela, eu não estou usando. Fica, pode ficar aí. Caiu bem no meio da pista, por sorte nenhum carro passou por cima. <laughs> que largura, cara guardar a luva aqui que é melhor. Olha a sorte. Ainda bem que eu senti ela bater na minha perna. Bem na hora. <laughs> Olha o mini furacão, gente. Tá com medo, né? <laughs> Tô filmando. Olha. É. Lá vai, volta aqui. Ih, volta aqui, tá doido? e... <laughs> Vai passar na estrada. Vão, atravessou a pista já. E é prudente ainda o redemoinho, tá? Passou quando não vem nenhum carro. <laughs> Tchau! Ele botou o cartão, bebê! tá. lado aqui, ó. Aí você presta atenção pra frente. Dá pra ó. Mas lá é barro, mano. cuidado. Vem carro atrás, não para, esqueça. É, é todinho Encosta aí. Ela é Vai, que dá. Vixe. Vai. subir aqui na... serrinha. É, vamos ver o que, que tem. Tem até gente lá em cima, eu vi, eu acho. devagarzinho, o carro da suspensão da moto aqui, pra não quebrar. Só de segundo, só de segundo. Tô filmando. Acho que não vai subir aí, amor. Não, não vai, não vai, não vai. Peraí, peraí. Deixa eu descer. Segura a moto. Teimosa. Dá uma resinha de lado. Vai, agora vai pra ali assim, beirando. Claro, mas primeiro bora estacionar a moto que ela pode tombar. pode ir mais lá em cima até, atrás da chave. Não é fumaça de queimado, não? Né? Não sei, tá com cara de furacão. Espera aí, vou igual daqui tá bonito. Tá uhum. Pera aí. Você tá filmando? Uhum. Pera aí. Estamos, <laughs> Pera aí. Já? Já filmando? Tô filmando. Dá pra tirar foto, né? Uhum. Para aí. Aí. Uhum. Assim, tá né? Vai cair, cuidado. Bora um pouquinho mais lá. Bora pra pegar a cidade. Vem aqui. Por que que sobe pra cá? Nem com 4x4, com 4x4, né? Nem, não sobe carro aqui. Pra cá aí já Olha tem. Olha eles fazem a batida de Cristo, filma aqui. <laughs> <laughs> tá filmando? Uhum. Tem uma igrejinha lá no topo. Aí quando é Semana Santa eles com certeza fazem a Paixão de Cristo, a encenação, a peça, né? uhum. né? Aqui onde a gente tá é a nona estação. Viva! É nona estação. Uhum. Olha só, galera. Deixa eu filmar você. <laughs> vai tá assim, ó. Ah, é, vai tá assim, ó. Já? Já. Pera aí. Aí. Uhul! <laughs>